Аллас, ты здесь, чтобы принять э, в испытании элементального подземелья? Хорошо, давай пройдем через основы. Логин Зерхей, на ваших экранах значится игрушка Elemental Dungeon. Мы начинаем ее проходить, не знаю, насколько это классная игра, первый раз зашел. Ну, посмотрим. Зажги этих кукол огнем. Так. Первое. Выбери огонь. Перемести и отпусти. Ема. Нормально. Не беспокойся, просто сожги эти деревянные коробки с огненным заклинанием. Неплохо. Теперь подбери этот земляной элемент. Ща. Нормально. Блин, красивая игра. Смотри, железный забор. Подсвети... Так, э, сначала... Что? Сначала выбери это, теперь выбери это. И чё? Бабах. Какой-то огненный дождь. А, метеориты. Нормально. Подбери воду. Сейчас будет э, дыхание дракона. Оба! Это кто? Бумер. Быстрее, иди за ним. Мертвенная пустыня. Изучи все комнаты на этом этаже. Ну, пошли изучать. Нормально. Пока что мне все нравится. Очень классная игра. По крайней мере, красивая. Так, что здесь? Не понял. Ага, вот, вижу проход. Ой-ё. Сейчас будет большой бум. Нормально. Согласны? Узнали? Так. Что дальше? Пойду-ка я вниз. Ага, вижу. Че мне, они урон наносят, что ли? Э-э-э. Алло. Давайте-ка аккуратней со мной. А то я бешеный. Так, что у нас тут? Лабиринт и храбрость какая-то. Давайте в храбрость. Так. Напоминает Soul Knight. Сейчас будет бабабум. Нормально. Не понял. А, -а, -а не могу использовать. Вот, нормально. Так, клешни ящерица вроде называется. Тут еще кулдаун у этого метеоритного дождя есть. А что это вот синенькое означает, я не понимаю. Так. Защита от пыли. Так, что вот это такое? Чё? Не понял. Ну, собственно, вот еще прошли. Ну что, теперь в лабиринт? Нет, спасибо. Так, магазин. Так, улучшить. О, не-не-не. Теперь у меня еще водичка есть. Нормально. Наверное. А я в шипы наступать не буду. Или их нету сейчас? Короче, нельзя было туда падать. А я вот так вот сглупил. А, кактусы тоже валят. Что? Эм... Ладно, пошли дальше. Что-то странное. Так, кошмарное путешествие. А вот, собственно, ящерицы. Давайте попробуем водой. У него иммунитет к этой фигне. А вот это уже нечестно. Мне тут своих забот хватает. А, я сейчас умру. Пипец. Чё тут? 50 голды. Эм... Хм. А давай. А, вместо чего взять? Фига. Нормально. Сейчас немного подожду. Когда хоть немного восстановится. Сам себя валю нормально. Вот так-то. Так. Значит, проигрыш. Ладно. Так. Что теперь? Если ты найдешь карты сокровищ, принеси их мне. Так, ты здесь. Ты хочешь изучить э, новые заклинания? Да, хочу. Эм... Так. И как? Выбери. А, я пока что не могу ничего. Ну, Наверное, пока что на этом мы закончим. Если вам понравится, и вы поддержите это видео своими пальцами вверх, ну или не поддержите, возможно, продолжим прохождение, посмотрим, как можно далеко зайти. Игрушка была Elemental Dungeon. С вами был Юзерхей. Всем удачи. Всем пока.